19 sono Stefano Gennardi, sono passato in via Barletta 19 a promuovere eh, uno spazio per tutti i film di corte, a vendere magliette, a mettere in mostra le nostre cose, quindi con mostra questi, quindi i nostri corsi che svolgiamo durante le giornate qualche anno, a promuovere anche i laboratori, oltretutto quindi che i corsi di cui facciamo andranno a fare una funzione in più eh, in più doniamo questo cartellino qua quindi il nostro imprimere e il nostro credo di questo indiretti si può lasciare basta basta di scrivere il codice di IBAN come, come nuovo di corrente ed esterno alla stazione dei bottoni di corte. In più viene esposto anche i prodotti del profumo quindi le cornici, e le spade, tavole, abbiamo organizzato noi.